كدر السرعة صبرة كده مرسومية ايه زي الهوا عندي شهيق زفير داخلين خارجين آه آه الورق بقلم رصاص باستيكة ممسوحين فيكم الديكور عايزين دكتور يعمل رنين ايه طريقي وعنوي على البنزين دايس اول الديلة الدي هدفي بهدفي faces. Anduru عشان مش تمام في السفينة ناس عويمة ولما تغرق كله سلام ولما تبقى في الطريق حريق تلاقي كله نام يلا جيت خلاص وصلت كله يقوم يقف قيام كله هيدي لاخره بعد فيه دايما حاسس عنده رؤية بوجهة نظره قايس دارس خطة ماشي فيها step by step صبورة كده مرسومين صبوره كده ممسوحين